Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content pour être à l'étude de ce soir? Je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir comme nous étudions ensemble. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps de bénédiction que nous avons en ta présence. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Sans ta parole, le monde serait dans les ténèbres. Et cette ténèbre de le vide spirituel. Mais tu nous as donné ta parole afin que tu puisses nous montrer la voie de vivre ici sur la terre et la puissance pour mener la vie là ici sur la terre et la possession que nous devons avoir afin que nos vies puissent démontrer et aller dans la direction de ta parole et ta volonté et pour te plaire dans toutes choses. Nous demandons, Seigneur, ce soir, comme nous considérons à cette parole, la vérité rédemptrice que tu nous as préservée soit notre au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que personne ne soit absent dans le passé et nous prions que tu nous donnes d'être éveillés, de t'écouter, de voir ce que tu as préparé pour nous dans ta parole au nom de Jésus. Donne-nous la grâce, donne-nous la force, Donne-nous la capacité pour que nous soyons ce que nous devons être pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Ici, l'apôtre Paul a, pris l'habitude de parler de la vie chrétienne et la grâce que nous devons avoir dans notre vie, la force qu'il qu'il nous faut avoir, comme nous œuvrons, marchant par la foi, vivant par la foi dans le sentier qui conduit à la destination ultime qui est le ciel. Et il compare notre vie chrétienne avec la course que les athlètes mènent. Il dit que lorsque nous courons, nous devons courir pour recevoir une couronne. Nous courons pour recevoir une couronne. Et il est en train de poser la question, comme il leur a posé la question, il le fait également envers nous. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais écoute ça pour recevoir une couronne, recevoir un prix. Il dit que vous qui êtes chrétiens, enfants de Dieu, vous qui êtes pèlerin euh, pèlerins sur la voie vers le ciel, courez de manière à remporter le prix, recevoir la couronne. Il dit dans le verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent. Il veut, il veut gagner. Il veut il veut recevoir la couronne, il veut parvenir à la destination finale. Et il sait que le Seigneur est en train de l'attendre pour recevoir le prix. Il dit qu'il est dans, il doit maîtriser ce qui l'entoure et il doit être modéré dans toutes choses et s'abstenir de certaines choses. Maintenant, il a le fond pour obtenir une couronne incorruptible. Il dit que tous ceux-là qui font les courses dans, la, dans le monde, les athlètes qui font la course dans le monde, il dit qu'ils le font pour recevoir une couronne. Le prix qu'ils reçoivent, c'est une couronne qui va juste passer parce que c'est temporaire. Et puisque c'est temporaire, que c'est terrestre, c'est corruptible. Mais il dit, mais nous, nous faisons cette chose pour avoir une couronne incorruptible. Ça veut dire que le prix que nous espérons, le prix que nous allons recevoir, le prix que nous, qui nous attend, à la fin de la course, à la fin de cette voie, c'est une couronne incorruptible. Il dit au verset 26, « Moi donc, je cours. » Il se met dans le devoir, il se met dans l'exemple de Haut Corinthiens il se prend comme exemple pour tous les païens. Il se prend comme exemple pour tous ceux qui ont cru. Il dit, moi donc je cours. J'ai couru, je continue de courir et je, continue jusqu'à ce que je vois le Christ face à face. Jusqu'au dernier, euh, euh, dernier jour de la récompense. Il dit, moi aussi je cours, non pas comme à l'aventure, il dit que je ne suis pas en train d'être euh, euh, douteux ou de douter de quoi que ce soit dans ma course. Au début de la course, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ et j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a parlé et je sais qu'il y a une destination à atteindre. Je sais qu'il y a un ciel. Et ainsi, j'ai été emmené dans le troisième ciel. Et je sais qu'il y a un lieu qu'on appelle le ciel, ou le paradis, le troisième ciel. Et je sais que je serai là-bas. Ainsi, je cours, je cours, avec confiance, je cours avec certitude. Alors, je frappe, non pas comme battant les... Non pas comme quelqu'un qui train de perdre le temps, perdre la vie, perdre l'énergie, perdre toutes les ressources. Je combats. Je combats, je frappe, non pas comme battant les... Je sais, je suis certain de ce que je fais. Il y a cause de cela, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps pour avoir la, maîtrise, je dois être tempérant. Et pour surmonter avec un triomphe, je dois me, me taire de, dans certaines choses et ne pas permettre à ce que quelque chose m'arrête dans la course. Il dit, c'est pour cela que je traite durement mon corps et je l'amène sur moi-même, assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il le dit ici, que je suis veillant, je suis attentionné, je vois bien ce que je fais, afin qu'au dernier jour, je n'entendrai je je, pas allez loin de moi, vous ouvriez de l'iniquité. Il dit, je ne veux pas être un rejeté au dernier jour, un désapprouvé au dernier jour. Voici pourquoi je mets mon, mon, mon corps assujetti pendant que je fais la course. Ce soir, nous considérons le message « Faire la course » pour obtenir une couronne incorruptible. Faire la course pour obtenir une couronne incorruptible. Il y a une course que nous devons faire et nous devons le faire pour obtenir une couronne incorruptible. Divisons le message en trois parties. Numéro 1, faire la course avec un engagement persévérant. Comme nous courons cette course, nous faisons cette course, ce n'est pas assez de persévérer juste pour une semaine, un mois, un an, toute la vie durant. Nous devons courir cette course avec engagement persévérant. Point numéro 2, nous parlerons de recevoir la récompense d'une couronne inestimable. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est ce que nous voulons, ce que nous faisons maintenant, ce que nous faisons le jour, tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, dans la course chrétienne. Si nous n'allons pas à la fin, si nous ne parvenons pas à la destination, si nous ne parvenons pas euh, à, cette couronne inestimable, alors tout serait vain, tout aurait été vain. Allez, c'est pourquoi cette raison, nous devons courir et courir vraiment afin de recevoir la récompense d'une couronne qui n'a pas de prix. Numéro 3, c'est de reconnaître la réalité d'un éventuel rejet. Il y, a, cette possibilité qui est là, et l'apôtre Paul dit que c'est à cause de ça que je traite durement mon corps et je, le tiens assujetti. Je mets tout de mon corps, tout dans ma pensée, tout dans ma vie, tout qui m'entoure. Je mets tout sous moi-même. Je les, tiens assujettis, sous contrôle, afin qu'à la fin, au dernier jour, je ne sois pas un rejeté. Vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus. Point numéro un alors, c'est faire la course avec un engagement persévérant. Est-ce que vous avez vu un athlète, comment il saute, comment il fait l'exercice, comment il fait toutes choses Non seulement pour les Jeux olympiques, ou le moment où vont aller à l'examen ou bien aller pour faire cette euh, aller à, ce lieu de, euh, de, de test mais ils le font à chaque fois ce qui doit être fait ils le font pour que lorsque le jour du test va venir qu'il ne soit pas désapprouvé ou déçu. Alors, nous devons penser à la vie chrétienne, au voyage chrétien et également à ce pèlerinage chrétien, la course que nous menons tous les jours, à chaque fois, à tout moment. Nous devons permettre à quoi que ce soit, à quelque temps que ce soit de passer lorsque nous allons retourner en arrière et baisser nos bras, baisser nos épaules, comme si nous ne pouvions rien faire l'engagement, la consécration et la chose qui doit nous pousser et qui dans, dans laquelle nous devons nous pousser, à tout moment que nous ne sommes pas oubliés ou bien oubliant que nous sommes un athlète spirituel. Nous ne devons pas oublier que vous faites une course et vous devez trouver dans votre, ça peut être dans votre lieu de travail, à la maison, dans l'église, ça peut être avec tes amis, avec vos voisins. Vous devez comprendre à chaque fois que votre vie est une vie de course, que votre vie est une vie d'accomplir la volonté de Dieu et chaque jour, euh, par après pas vous devez mener ces que vous devez mener afin que, au dernier jour, vous soyez en mesure d'avoir un bon travail. Moi, j'aurai un bon travail. Dis-le, dis-le, j'aurai un bon travail. Alors, nous verrons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à remporter. Il dit que ce n'est pas tout le monde dans la vie qui est un athlète. Ce n'est pas tout le monde dans la vie qui est un coureur. Et il dit maintenant que tout le monde dans le royaume, tout le monde dans l'église, tout enfant de Dieu, les jeunes comme les vieux, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, tout le monde, nous devons courir. Nous sommes tous des athlètes spirituellement. Et il dit que ainsi courez afin ou de manière à le remporter. C'est ça votre objectif et c'est pour cela que vous êtes un croyant. Vous devez mener la course de façon à ce que le dernier jour, vous soyez en mesure de recevoir la récompense. Et nous dit dans la première partie du verset 25, il dit, verset 25, dans la première partie, il dit, tous ceux qui combattent, tous ceux qui combattent, ils doivent s'imposer toute toute espèce d'abstinence. Celui qui veut courir, celui qui a cette course à faire, celui qui veut posséder la récompense à la fin du jour, il doit courir de manière à avoir la, maîtrise de ce qu'il a. S'il doit avoir la maîtrise de ce qu'il a, il doit alors courir avec attention, avec loyauté, avec, avec les Écritures. Il doit faire les choses selon les règles que le Seigneur a établies afin qu'il soit tempérant dans toutes choses. Il n'y a pas une partie de sa vie qui serait euh, frivole, il n'y a pas une partie de sa vie qui serait négligente, il n'y a pas une partie de sa vie qui serait euh, charnelle, il n'y aurait pas une partie de sa vie qui serait, euh, qui, serait qui va dépasser le contrôle. Tout croyant, tout enfant de Dieu qui mène la course doit courir de façon à ce qu'il maîtrise et qu'il puisse combattre comme cela se doit et s'assujettir, ce qui est là, l'abstinence, c'est-à-dire que tu es sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, tu contrôles ce qui va, ce qui ne va pas, tu es tout le, le contrôle de la doctrine de Dieu, de la doctrine de la Bible, de l'Esprit de Dieu, parce que tu veux avoir la maîtrise lorsque tu es en de courir. Dans Hébreu 12, le verset 1. Hébreu chapitre 12 et le verset 1. Il parle toujours de la course. Hébreu 12, 1, il est en train de vous dire, de me dire ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous amener sous le contrôle et les choses que nous devons, euh, les choses que nous devons faire dans notre vie afin que nous puissions euh, euh, courir et être tempérants dans toutes choses. Il nous dit dans Hébreu 12, le verset 1. Hébreu 12, verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, ça veut dire quoi ce qu'il dit là Il est en train de nous donner euh, Hébreu 11. Et il a parlé de Enoch, euh, il a dit, voici, ça, ça fait partie de l'exemple que nous donnons. Il nous a parlé de l'exemple d'Abel, d'Abraham, de Noé, de Sarah, et d'Isaac, de Jacob, de Caïn, de tous les parents de Moïse et de toutes les autres, tous les autres prophètes dans l'Ancien Testament. Il dit, que dirais-je encore Le temps me manquera de parler de celui-ci, de parler de celui-ci, de parler de celui-là. Il dit maintenant, il met tous ensemble dans un seul seau. Et il dit en conclusion, ils ont couru, ils ont fait leur course. Et maintenant, vous aussi, vous faites votre course. Il a dit que nous sommes entourés d'un si grand nuit de témoins. Il dit maintenant, environnés d'un si grand nuit de témoins, rejetons donc fardeau. Il dit maintenant qu'il n'y a pas d'athlète qui va se donner, qui va se donner avec euh, une ceinture qui pèse 20 kilos et veut dire qu'il veut courir. Il doit être aussi léger afin qu'il n'y ait pas de poids qui le retienne pas derrière qu'il n'y a rien qui va euh, bah, compétir contre sa course parce qu'il veut courir. Alors pour cela, tout ce qui est charge, tout ce qui est lourd, il doit les jeter loin, il doit les mettre, à côté afin de pouvoir mener la course de façon appropriée. Voilà pourquoi il dit, nous maintenant quand nous sommes en train de courir, mettons de côté tout fardeau, tout fardeau, quel que soit ce qui va vous, euh, euh, vous tirer vers l'arrière, les choses de ce monde, les pressions de ce monde, les interventions, les, les, encombrements du monde, tout ce qui peut vous retenir par derrière et vous empêcher de courir, et vous vous empêchez de courir, vous ne pourrez pas faire la course avec l'allure qu'il faut, vous allez courir comme les veulent les Écritures, que vous ne serez pas de courir selon l'objectif et le plan et l'appel de Dieu pour votre vie, quelle que soit la chose qui peut vous empêcher ce qui peut vous retarder, ce qui peut mettre la pression sur vous, que vous ne serez pas en mesure de courir de façon appropriée, mettez cela de côté. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, le péché qui vient souvent et qui empêche, je veux te, priver et t'empêcher de courir. Lorsque tu as la conscience brisée, tu ne peux pas bien courir. Lorsque la condamnation dans ta conscience, tu ne peux pas bien courir lorsque ta conscience est en train de frapper à ta porte à tout moment disant « Oh, tu es rétrograde, tu as commis le péché, tu t'es donné à cette chose encore, tu as fait cette chose, mal encore, tu es en train de prier, ça vient dans la pensée, tu lis la Bible, ça vient dans la pensée, tu veux faire quelque chose, ça vient dans la pensée. À tout moment, il veut dire que si nous voulons courir et si nous voulons gagner la victoire, si nous voulons gagner et courir, et courir d'avoir le bon travail du Seigneur, tout ce qui est fardeau doit être jeté. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, nous devons laisser ça de côté. Regardez cela maintenant. Il dit maintenant, courons. Et courons avec persévérance, courons avec patience, courons avec objectif, courons avec intelligence, courons selon les dictées ou les règles de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous ne pouvez pas dire que vous allez mettre une autre course en branle. Vous ne pouvez pas mettre un autre standard en branle. C'est le même standard de la parole de Dieu et la doctrine que Christ nous a donnée. Et il dit que c'est ça qui, que nous devons euh, suivre. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Il y a des gens qui vont mettre en, euh, qui vont, euh, mettre en branle une autre course. La course que Dieu n'a pas mis de côté ils ont un standard qui est plus bas que le Nouveau Testament. Un standard qui excuse leurs péchés mignons. Un standard, ils en ont, qui va justifier les choses qu'ils font. Et les choses, ils disent que la fin justifie les moyens. Il dit non, tu dois abandonner cette sorte de course parce que cela ne peut pas t'amener au ciel. La course qui va t'amener au ciel, c'est la course que lui-même a acceptée et a établie. Alors courons avec persévérance, courons avec patience, courons avec la puissance de Dieu en nous, la cause qui est mise devant nous. Qui est mise devant nous. Il dit dans 1 Pierre, 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 2. 1 Pierre 4, le verset 2. 1 Pierre 4, verset 2, il dit, « Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps. Il dit, ce qu'il dit ici, c'est quoi Il dit, la course de, dans cette vie, c'est que nous devons, cela veut dire que nous menons la vie, nous courons, nous agissons, nous faisons la volonté de Dieu, non pas selon la convoitise des hommes, non pas selon le désir des hommes. Nous ne vivons pas selon la philosophie des hommes, le principe des hommes, nous ne vivons pas selon la pratique de nos voisins. Nous ne vivons pas selon le standard bas des pécheurs, des rétrogrades dans le monde. Mais la volonté de Dieu qui est sainte, la volonté de Dieu qui est élevée, la volonté de Dieu qui est céleste, nous œuvrons, nous marchons selon cette volonté de Dieu. Il nous dit dans le verset 3, dans le verset 3, il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Nous l'avions déjà fait auparavant. Il dit que lorsque nous étions aveugles, lorsque nous étions sans Christ, lorsque nous ne comprenions pas le salut, lorsque nous n'avons pas le salut, le passé, avant d'être convertis, avant de venir même à la croix, il dit que ce temps est passé, c'est déjà assez. Nous avions servi le diable assez dans le passé. Nous avions marché avec les gens du monde assez dans le passé. Nous avions fait les choses dans les principes, dans les préceptes, dans les proverbes, dans les pratiques du monde. Auparavant, c'est assez. Il dit maintenant, lorsque nous marchons dans les excès, en marchant dans les dérèglements, les convoitises, les orgies, la l'idolâtrie criminelle. Verset 4 maintenant. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Il dit, mais là, nous courons. Nous courons la course chrétienne. Et la course chrétienne que nous faisons est claire. La course chrétienne que nous menons est très, très claire. Et si vous êtes une jeune personne, euh, la façon dont vous menez votre vie, toutes les autres jeunes personnes qui qui vous entourent, vont poser la question. Comment toi tu vis comme ça Comment tu peux faire ça tout est, tout droit, tout est honnête, tout est biblique, tout est chrétien. Comment peux-tu faire cela Il dit, Lorsque vous, on vous voit, on voit que c'est très très étrange. La, le, le, salut est étrange, la transformation est étrange, la vie, la vie sainte est étrange, la vie pure est étrange. Lorsque vous vivez, vous travaillez dans, une, dans un bureau, les uns essaient de toucher ceci, de toucher cela, selon leur propre manière, et de pratiquer la fraude, et ils vous invitent à faire partie de Cela leur, cela leur paraît étrange. Ils disent non, moi je suis satisfait de ce que j'ai, et les bénédictions de Dieu seront ce que j'ai, et je n'ai pas besoin d'être fraudulent. Et vous êtes un jeune homme, une jeune femme, vous ne donnez pas votre corps à l'immolarité et il n'y a pas de fornication, il n'y a pas d'immoralité, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de péché. Vous menez votre vie seulement dans la justice, une vie pure, une vie claire, une vie directe. Ils sont surpris et ils vont dire, tu es trop étrange. Comment peux-tu faire cela Une jeune personne comme toi, une jeune fille comme toi, et tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine. Comment est-ce que c'est possible Tu n'as pas un partenaire de péché. Il dit qu'il voit cela comme euh, euh, une, euh, celui qui est prêt. Il dit que c'est une chose qui n'est pas euh, selon leur attente. Tu n'es pas en train de suivre leur cinéma sale, tu ne suis pas la vidéo pornographique, tu ne fais pas, tu ne fais pas ce qu'ils font et ils te posent la question comment tu vis ta vie, comment tu mènes ta vie, si tu n'es pas dans ceci, si tu n'es pas dans cela, comment peux-tu vivre comme ça Voici ça, c'est la vie d'une personne qui est en train de mener la course avec la persévérance et avec un engagement persévérant. Et ils prennent cela étrange que nous ne courons pas avec eux de débauche et il vous calomnie. Mais gloire à Dieu, nous allons continuer de faire ce que nous faisons parce que nous menons la course et cette course va nous amener au ciel au nom de Jésus. Cela m'amènera au ciel. Je dis cela m'amènera au ciel. Maintenant, l'apôtre est en train de nous dire quelque chose que certaines personnes ont couru après avant et ils ont œuvré avant selon les convoitises, selon, selon ce que Dieu a voulu. Mais sur la voie, quelque chose s'est passé, quelque chose est arrivé. Galates 5, verset 7. Galates 5, le verset 7. Galates 5, 7. L'apôtre de leur dit ici, verset 7. Vous couriez bien. Au moins, je vous ai connu. Vous vous étiez né de nouveau. Vous vous étiez convertis. Vous avez commencé par étudier les Écritures. Vous couriez bien. Le, moi, je vous avais connu lorsque tout était changé et vous êtes devenu de nouvelles créatures en Christ. Vous couriez bien. Le temps où je vous ai connu, lorsque l'amour de Dieu remplissait votre cœur et vous œuvrez selon les voies de Dieu et la restitution que vous devez mener, vous devez faire, vous corrigez toutes choses, vous euh, menez votre vie correctement. Les choses que vous avez volées, vous les avez amenées encore. La vie que, les mensonges que vous avez dites, vous avez corrigé tout cela et vous êtes dit, je m'en fous, je m'en fous de ce que les gens m'ont dit. Je vous ai vu en ce moment, je vous ai connu en ce moment. Vous couriez bien qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Vous voyez, les Galates sont retournés en arrière. Ils ont essayé de se mettre dans la, euh, dans, dans, dans, la diplomatie, ils ne sont plus sincères. Et l'apôtre Paul dit, je suis surpris maintenant à propos de vous, que vous ne courez plus, vous ne suivez plus les traces que vous avez suivies auparavant. Vous n'êtes plus sincère, vous n'êtes plus diligents, vous n'êtes plus tempérant, vous n'êtes plus acceptant la parole, la, vérité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher de d'obéir la vérité Verset 8, verset 8, verset 8. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui que ce soit qui, qui est venu vous persuader que la sainteté ne peut pas être au niveau de la Bible, quiconque est venu vous persuader disant que vous n'avez pas besoin d'être si juste à tout moment, vous n'avez pas besoin d'être si juste dans tous les détails de votre vie et toutes les parties de votre vie. Vous n'avez pas besoin de faire que tout soit correct, tout soit standard, tout soit euh, selon euh, euh, l'exigence de la foi chrétienne que le Seigneur nous a donnée. Il dit non. Quiconque est venu vous persuader et vous tromper de ne plus suivre le niveau de consécration que vous aviez auparavant, il dit, vous n'avez pas bien fait. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit un peu de levain, verset 9, fait lever toute la pâte, un peu de levain, un peu d'ajustement, un peu de compromission, un peu de tirer ici, un peu de mensonge, un peu de tromperie, un peu de déshonnête, de malhonnêteté, un peu d'hypocrisie. C'est ce que les Galates faisaient. Voyez-vous, les Corinthiens, c'est ce qu'ils faisaient. La Galate ajoutait un peu, un peu de choses qui faisait qu'ils ressemblaient plus au monde. Et l'apôtre Paul a dit, ça ce n'est pas la course, ça. Ça ce n'est pas la course. Si vous menez la course, toutes les autres termites, petits petits qui viennent, les renards, les petits renards qui viennent, doivent sortir de votre vie et vous devez vous focaliser sur la course que le Seigneur a établie sur la voie pour vous de mener. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit dans le Philippiens chapitre 2, Philippiens 2, 14, Philippiens 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Ça, c'est la course à faire. C'est la course à faire. Tout ce que vous faites, vous devez donner quelque chose à quelqu'un. Faites-le avec joie. Faites-le avec allégresse. Faites-le avec euh, euh, détermination, avec sincérité. Faites-le de tout votre cœur. Il dit, faites toutes choses sans hésitation, ni sans murmure. Dans votre vie spirituelle, vous, vivez, vous, lisez la Bible, lisez avec joie et lisez comme si c'est la plus grande chose que j'ai à faire. Vous priez, faites-le sans murmure, sans hésitation. Vous évangélisez, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et vous êtes en train d'obéir aux Écritures, obéir à la parole de Dieu, et vous servez le Seigneur avec la sincérité de cœur. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables. Ça, c'est le standard. Ça, c'est le standard. Certaines personnes disent, moi, je sais que j'ai mes propres souillus. Euh, souillures. Pourquoi tu gardes ces souillures j'ai mes propres fautes. Pourquoi tu gardes ces fautes-là Je sais que j'ai mes, mes, imperfections qui sont dans ma vie. Pourquoi vas-tu garder toutes ces choses-là Si tu veux faire la course, toutes ces choses doivent être mises de côté. Toutes ces choses doivent être laissées de côté. Et tu vas dire, afin d'être irréprochable au milieu d'une génération perverse, pure et d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il dit au verset 16, il dit pourtant la parole de vie, portant la parole de vie, ça c'est courir, courir, courir, faire la course, portant la parole de vie. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, n'importe quoi que ce soit fait, vous devez avoir des écritures pour vous supporter. Voici la parole, voici ma vie, ma vie doit briller, voici le monde, je dois mener la vie de Dieu dans ce monde, la vie de la parole dans ma communauté, je dois être le, sel de la terre, et vous devez mener la vie selon la parole à tout moment. Ce n'est pas que comme quelqu'un qui va ouvrir la bouche euh, ouvrir la Bible et dire, je m'excuse, je ne me suis pas rappelé de ça lorsque j'ai fait autre chose et tu ouvres un autre passage. Oh, je m'excuse, je ne m'étais pas rappelé lorsque j'ai fait l'autre chose. Ah, il dit non que la parole du Seigneur doit guider notre vie, doit diriger notre vie. Et dans notre comportement, et dans notre caractère, et la manière dont nous vivons, et dans tout ce que nous faisons, nous devons démontrer, nous devons démontrer la parole de la vie, la parole de Dieu. Il dit que afin que moi je puisse me réjouir au jour de Christ. Il dit, Philippiens vous êtes mes convertis, Philippiens, vous êtes les disciples que j'ai développés ou que je développe. Et si vous venez, vous menez la vie selon la parole et vous courez comme cela se doit dans le jour du Christ, moi je me réjouirai que je n'ai pas couru en vain. Lorsque vous prêchez, et ceux à qui vous prêchez ne sont pas convertis, et vous ne prêchez pas à propos de la conversion, vous enseignez la Bible, la connaissance de la Bible, qui n'amène pas le salut. Vous êtes un pasteur et vous êtes en train de, diriger les gens. Vous ne les donnez, vous ne faites pas de des disciples. Ils oublient la bonne et l'ancienne voie. Ils ont oublié la marque ancienne. Ils ont oublié le sentier ancien, la sainteté par laquelle nous devons vivre. Vous êtes seulement là, vous êtes pasteur, vous prêchez, tout le monde de, passe de bons moments, et ils ne font pas le ciel, ils ne vont pas au ciel au dernier jour. Vous avez vécu inutilement, vous avez travaillé inutilement. C'est mieux que vous reveniez à la parole et ce que vous enseignez va amener la conviction, va amener la conversion, va amener la consécration. Que les membres et ceux qui écoutent votre parole puissent revenir à la parole et courir cette course avec persévérance et avec engagement. Alors l'apôtre Paul dit, c'est lorsque vous menez la vie selon la parole. Vous tenez à cette parole de la vie que je me réjouirai, je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et comment pouvons-nous faire cela dans nos vies personnelles pour posséder une telle puissance, un tel engagement, que nous ne serons pas fatigués et à tout moment que nous nous levons, nous allons de l'avant chaque jour et nous menons la course de façon appropriée. Regardez Galates 2, le verset 2. Galates chapitre 2 et le verset 2. Galates 2, 2. Il dit, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montai et leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Je leur exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Ici, il dit j'ai reçu la vision céleste. Et alors, j'ai reçu cette vision et je courais, je courais, prêchant l'évangile partout. Mais j'ai dit, ah, attendez un moment, je dois retourner vers ceux qui ont reçu la commission originellement, afin de comparer les notes, afin de leur dire ce que j'ai l'habitude de prêcher, afin de leur exposer ce que je suis en train de faire, afin de leur dire ma manière de vivre, je ne veux pas être en isolement, je ne veux pas me, tromper et dire, je connais tout. Quel que soit ce qu'ils font au siège là-bas à Jérusalem, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à se tenir à ça. Ils disent, non, je suis retourné vers eux et je leur ai révélé ce que je faisais. Exposer l'évangile que je prêchais parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui euh, sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Avez-vous vu cela Ce que vous avez enseigné en, train de la parole, est-ce que vous avez des sœurs Vous avez des, personnes avec lesquelles vous discutez de la parole de Dieu est-ce que vous permettez à votre mari de vous dire, ma femme, voici ce que nous avons entendu, qu'est-ce que tu penses de ça, mets pour toi dedans, mets pour toi sur ça, et tu vas te mettre en colère, Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire Est-ce que je suis en regarde Pourquoi tu me dis ça Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois permettre à ta, femme de te parler, ta, ton mari de te parler, ton voisin chrétien de te parler afin que tu ne cours pas en vain au dernier jour. Et tu dois permettre à ton pasteur aussi de te parler et de t'appeler et de te dire qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela et ce que ça, comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça va. Ah, tu ne dois pas te renfroyer la mine et dire tu as déjà enseigné la Bible, non, tu as prêché le message, non, que cela s'arrête là. Ne me pousse pas, ne me suis pas et ne me contrôle pas. L'apôtre dit je suis allé vers eux, ceux qui étaient là, qui étaient les plus considérés, connaissant mieux que moi. Afin que je puisse les écouter, je ne veux pas être dans quelque chose qui au dernier jour ne pourra pas me sauver. Et le Seigneur me dira, tu as couru en vain ou tu as travaillé en vain. Je prie que vous ne travaillez pas en vain. Moi, je ne vais pas courir en vain. Verset 20, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est la seule voie pour mener la vie juste et pour mener la vie sainte. Et c'est cette seule voie pour persévérer dans l'engagement. Il dit que ce n'est pas qu'il est crucifié. Dans cet égo de cœur, il n'est pas crucifié. C'est la nature de péché, la nature d'orgueil dans le cœur. Non, il n'est pas crucifié dans cette chose. Tu vas courir, courir, mais ne pas courir selon ce que Dieu veut. L'apôtre dit, moi, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Jésus vient au-dedans de vous, la vie qu'il aurait, vécu vécue s'il était dans le monde, c'est cette vie-là qui va se démontrer dans votre vie. Toute parole de votre bouche, toute action de vos mains, toute pensée de votre tête, partout où vous allez, ce que vous voyez, ce en quoi vous ce avec quoi vous rentrez en contact, si Jésus vient dedans de vous, sans division, sans intimidation, sans euh, obstacle, vous allez mener la course comme ça. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, pas par l'incroyance, je vis par la foi, pas par le doute. Je ne suis pas sûr de ce que je fais, je vais le faire. En tout cas, je ne sais pas si ça là c'est bon ou c'est mauvais. Je vais le faire en tout cas. Non, non, non, non, n'est pas ça la vie. La vie que je mène maintenant dans la foi. Dans la... Il dit que ce n'est pas la foi. La foi au Fils de Dieu. Une foi dynamique qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si vous voulez mener la course comme ça, et mener la course de façon acceptable, mener la course euh, devant le Seigneur, et le Seigneur va dire au dernier jour que voici c'est bon, c'est ce que j'ai espéré. Comment est-ce que nous le faisons Dans Ésaïe 40, verset 31, Esaïe 40, Esaïe 40, verset 31, Esaïe 40, le verset 31, le verset 31 de Esaïe 40, il parle de la force que nous avons et la stabilité que nous avons de courir et de ne pas être fatigué et de marcher sans être fatigué, d'être euh, affaibli. Nous devons attendre le Seigneur et amener ce que nous attendons dans la prière et nous devons regarder à tout ce que nous avons entendu. Est-ce que ma vie est en accord avec ça Est-ce que ma vie suit ça Est-ce que ma vie est selon ça Et c'est à cela que nous allons attendre le Seigneur et il va nous fortifier et nous serons en mesure de courir avec l'énergie et la puissance de l'Esprit. Esaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ça c'est la prière. Tu dois veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Veiller et prier afin que ta vie soit correcte et glorifiant le Seigneur. Il dit, ceux qui espèrent, ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils courent ils courent, ils attendent le Seigneur, ils espèrent dans le Seigneur. Le Seigneur renouvelle leurs forces, ils espèrent en Dieu, ils se confient en lui, et le Seigneur les a donné le pouvoir. Il a dit qu'ils vont courir et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie que cette force pour courir, cette force pour courir, cet esprit et cette énergie spirituelle pour courir, l'habileté, la capacité pour plaire au Seigneur soit dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Nous verrons maintenant au point numéro 2, c'est de recevoir la cour, la récompense. Nous courons pour recevoir une couronne qui n'a pas de prix. C'est inestimable. Nous revenons maintenant dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Maintenant, ils ont le fond pour recevoir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça, eux sont dans le monde, eux, ils sont des pécheurs, eux, ils sont en train de jouer à des jeux qui ne leur donnent pas la, capacité d'aller au ciel. Il dit, il faut tout cela pour recevoir une couronne corruptible, une couronne qui va, euh, qui va, qui va se détruire dans le temps. Bien qu'ils soient dans ce monde, ils vont oublier la joie de, ce, de cette couronne bientôt de cette médaille bientôt. C'est corruptible. Il dit que mais nous, nous avons une couronne éternelle, une couronne qui ne va jamais euh, fader. Et il dit, verset 26, moi donc quand je cours, vous savez l'apôtre Paul, l'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas que faites comme je dis, courez, courez, courez, laissez-moi tranquille, ne faites pas ce que je fais, ne regardez pas ce que je fais. Vous ne pouvez pas être un prédicateur, un pasteur, un apôtre et dire, moi je ne le fais pas. Ça c'est mon, ça c'est pour moi. C'est pour l'église. C'est l'église qui va le faire. Vous ne pouvez pas être un bon papa. Si vous dites à vos enfants, faites ce que vous entendez dans l'église. En tout cas, pour moi, vous savez que moi je suis papa, non Si tu veux être un vrai père, tu dois montrer l'exemple. Tu ne peux pas dire, je suis une mère et ma fille. Il faut tout faire pour vivre la bonne vie, hein eh, "mais, fais tout que cela n'arrive pas, que ceci n'arrive pas. Qu'en est-il de toi, maman Toi, tu fais les mêmes choses, non Que tu nous dis de ne pas faire. Elle dit, ah ah, pourquoi tu parles comme ça Ne peux pas parler comme ça, maman, hein Maman a le devoir de faire ce qu'elle veut. Ma soeur, maman n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut oh, pour commettre le péché. Oh. Maman n'a pas le droit de compromettre ce que tu dis aux enfants de faire, toi aussi tu dois le faire. Moi, alors, je cours. Non pas comme à l'aventure, je frappe. Non pas comme l'air. Vous devez voir ici que l'apôtre Paul est en train de dire que lui-même il veut courir et il veut démontrer la volonté de Dieu de la manière qu'il puisse triompha, triomphalement passer au ciel. Il dit dans 2 Timothée, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, verset 4, 2 Timothée 2, verset 4. 2 Timothée 2, 4 nous dit que euh, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'est pas de soldat. Une femme qui est un soldat, un croyant qui est un soldat, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il s'embarrasse des affaires de la vie avec les activités de ce monde. Et de pouvoir plaire à celui qui l'a enrôlé. Tout ce que vous devez avoir à tout moment, c'est que partout où vous êtes, n'importe quoi que vous faites, vous devez plaire au Seigneur qui vous a appelé, choisi pour être un chrétien soldat. Et il dit au verset 5, au verset 5, il verset 5 dit que, oui, que, et l'athlète n'est pas couronné. L'appel s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles, vous devez voir les règles ici. Vous devez tout faire pour euh, euh, euh, faire avec euh, ou bien euh, maîtriser cette ce caractère de votre vie, vous savez que ce n'est pas bon, vous devez tout faire pour être au-dessus de cette chose et mener la vie de façon victorieuse, de façon triomphante. Vous devez tout faire pour maîtriser tout domaine de votre vie. Vous ne devez pas excuser quelque chose, une iniquité, comme une infirmité. Ça, c'est mon infirmité. Ça, c'est ma faiblesse. Ça, c'est euh, mon... Tout ce que vous voulez. Il dit non, si vous voulez courir pour plaire au Seigneur, vous devez tout faire pour maîtriser tous les domaines de votre vie. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais être couronné. Il dit oui, c'est vrai, vous n'allez pas recevoir la couronne à moins de combattre suivant les règles. Suivant les règles, vous ne devez pas combattre ou combattre contre la parole de Dieu ou se lever contre la doctrine de la Bible ou se lever contre le prédicateur, ou se lever contre le standard de la parole de Dieu, vous vous combattez, vous combattez, vous combattez contre votre propre corruption, vous combattez contre votre propre euh, manquement, afin que vous puissiez combattre de façon euh, suivant les règles. Et vous aurez une vie qui est glorifiant, euh, qui glorifie le Seigneur. Il dit dans, le, dans Jacques 1, Jacques 1, 12, la tentation va venir, les, tribulations vont venir. Et celui qui veut recevoir la couronne de la vie et la couronne de la justice doit tout faire et faire les choses selon les règles. C'est ce qu'on espère de nous. Une couronne précieuse, une couronne sans prix, une couronne qui est inestimable. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme, heureux la femme qui supporte patiemment la tentation, supporte patiemment les difficultés, supporte patiemment les défis. Je ne veux pas qu'à tout moment qu'il y a défi sur la voie du chrétien, je dois compromettre, je dois m'abaisser, je dois me soumettre tout, à tout moment qu'il y a d'opposition, à tout moment qu'il y a la persécution, je dois penser à ce que je vais faire, essayer de raccourcir les choses et m'abaisser un peu. Dis non, tu dois tenir debout. Heureux l'homme, heureux le croyant, heureux le chrétien, qui est en train de combattre selon les règles de la foi, menant une vie qui est acceptable devant le Seigneur. Heureux est cet homme-là, heureux est cette femme-là, heureux est ce croyant-là qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Quand il va combattre, et il ne va pas s'abaisser, il va combattre, et ne va pas compromettre. Lorsqu'il va combattre, il ne va pas se laisser aller. Lorsqu'il ne va pas se joindre à eux, parce qu'il ne peut pas les frapper, alors lorsqu'il combat, il ne devient pas comme un parmi eux et il continue de se tenir. Il est heureux à cet homme qui endure, qui supporte les tentations patiemment. Parce que lorsqu'il aura vécu, lorsqu'il sera supporté, il va recevoir la couronne de vie que Dieu a promis de donner à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Si vous aimez le Seigneur, à tout moment, vous allez vouloir faire comme il veut que vous fassiez, comme il vous demande de faire, comme il vous ordonne de faire. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cela qui fait de nous des gens qui pourront recevoir la couronne au dernier jour. 1 Pierre, 1 Pierre 1, 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Il dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est la gloire. Une couronne incorruptible. Une couronne qui ne, qui ne ne va pas fader. Une couronne qui ne va pas descendre dans la fosse, dans, dans, dans la poussière. Une couronne qui va rester pour toute l'éternité. Apocalypse 2, Apocalypse 2, le verset 11. Apocalypse chapitre 2 et le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez ceci, il dit, celui qui vaincra n'aura pas souffri la seconde mort. Il aura une mort de séparation finale, une séparation permanente, appelée la mort. la mort, c'est la séparation. La séparation loin de l'éternel de, Dieu pour toujours. Et lorsque vous, ben, vous surmontez, tentation vient, euh, euh, épreuve vient, les idées viennent, quelque chose voudra vous tirer vers l'arrière dans le péché. Vous dites non, je mène une course, je vais courir de façon victorieuse, triomphalement, jusqu'à ce que je parvienne au ciel. Il dit qu'il n'y aura pas de mort seconde pour vous. Le verset 10, Apocalypse 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous savez, si nous voulons être vraiment des gens qui mènent la vie chrétienne et mener la course comme cela se doit, ceux qui vous entourent peuvent ne pas comprendre tous les détails de la course que vous menez. Ils peuvent ne pas comprendre votre engagement, votre consécration, votre vie droite et le standard de la parole de Dieu que vous suivez. Il dit, que si vous voulez, et tu vas compromettre un peu, t'abaisser un peu, tout le monde serait content avec toi parce que tu seras à leur niveau. Le niveau qui n'a pas de grâce, le niveau qui n'a pas de prière, le niveau qui n'a pas d'engagement. Lorsque tu viens à leur niveau, il dit non. Mais si tu dis, je vais me continuer de courir, je vais garder le niveau que Christ m'a donné et je vais rester sur cette trace-là et faire avec persévérance, avec pureté de cœur. Ah ah, tu vas souffrir, hein? Alors, il y aura la persécution de toutes les directions, presque. Mais Jésus a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de... Une tribulation, une trouble, euh, des, des difficultés de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Cette couronne m'attend, vous attend, et nous allons courir de façon victorieuse, de façon triomphale, jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Un bon Amen de l'Église. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Apocalypse 3, le verset 11. Il dit, je viens bientôt. Il dit, vous étiez de courir, depuis que vous êtes né de nouveau, dans le privé, dans le public, rappelez-vous votre vie chrétienne euh, euh, au début, comment vous avez couru avec transparence, vous avez couru sans compromission, vous rappelez-vous dans votre vie chrétienne au début de la vie là, tout ce que vous avez lu dans la parole, vous avez toujours dit que ça me parle, c'est ce que je vais faire, voilà comment je vais mener la vie, que les gens soient d'accord ou pas. Il dit maintenant, je viens, et il dit, le temps de mon, hein, de, apparition est proche. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prendra votre couronne. Et je prie, et je prie que toi-même, tu ne vas pas jeter la couronne toi-même au nom de Jésus. Verset 12. Verset 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Je prie que personne parmi nous ne rate toutes ces choses au nom de Jésus. Le Seigneur voudrait que nous menions la vie de façon à adresser euh, euh, euh, notre vie sans compromission, sans corruption, sans incroyance, sans le retour en arrière, sans le regarder, sans regarder derrière, sans avoir une, un sentier pécheur, sans une partie de péché. Et le Seigneur regarde notre vie, il va savoir que nous avons tout fait selon les règles et que nous faisons les choses selon la gloire du Seigneur et que quelqu'un espère la récompense au dernier jour. Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3. Verset, verset 23. Il dit, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Mettez votre cœur dans ce que vous faites, votre pensée dans ce que vous faites, votre talent dans ce que vous faites, votre apprentissage dans ce que vous faites. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris dans euh, euh, les dimanches, les lundis, les, les mardis pour les leaders, les, les samedis pour les ouvriers, tout ce que vous avez lu, vous avez entendu, vous avez appris dans la parole de Dieu, mettez votre cœur à cela afin de vivre selon le standard de la parole de Dieu. Et vous écoutez le message, vous les réécoutez, réécoutez encore et encore. Et vous mettez vos actions ensemble avec les propos avec les plans avec les propositions avec et vous mettez cela selon le standard de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez vivre pour plaire à Dieu. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous recevrez l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Il y a une récompense éternelle pour ceux qui le servent. Verset 25. Car celui qui agit injustement, personne ne va le savoir. Celui qui fait injustement, je peux me cacher dans ça. Celui qui agit injustement, je sais que ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la voie, ce n'est pas le standard. Je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais dans ma faiblesse maintenant, et par la façon dont je sens maintenant, c'est ce que je peux faire. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme avec Dieu. Quand il s'agit de la justice au dernier jour, il n'y a pas de favoritisme. Et c'est pour cela, n'importe où vous êtes, quoi que ce soit que vous faites, vous devez dire, je connais, je sais que le Seigneur est en de me regarder maintenant. Je sais que c'est le Seigneur est de me voir. Est-ce qu'il serait content avec ceci au dernier jour est-ce que cette chose-là va me faire gagner la couronne, euh, la couronne incorruptible au dernier jour est-ce que ceci va me donner de pouvoir aller devant le Seigneur et avoir la couronne Ou est-ce que ça va me casser les pieds au dernier jour Tout ce que vous faites, vous devez le faire selon le désir, selon la volonté de Dieu. Apocalypse 22, le verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun, voyez-vous cela, pour rendre à chacun, à chaque croyant, donner à chaque enfant de Dieu, donner à chaque homme, à chaque femme, selon son œuvre. Selon son œuvre. Selon sa vie. Selon ses activités, ses actions selon son œuvre. Verset 13, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » 14, 14, il dit, « Heureux ceux qui lavent leur robes. » C'est comme ça qu'il faut courir. Et de courir avec la fermeté dans la parole de Dieu, dans la déclaration de la parole de Dieu, il dit heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Et d'entrer par les portes dans la ville, la ville céleste, la ville éternelle. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les adultères, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique et fabrique le mensonge. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens et n'importe quelle petite question que vous leur posez, cela va tourner dans leur pensée. Ils vont fabriquer un mensonge et vous jetez cela. Et ils l'ont fait de façon habituelle. Ils ont fait ça de façon répétée que cela ne veut plus rien dire devant eux. Ils le font comme cela, c'est devenu une habitude pour eux. Mais le Seigneur dit que au dehors, les chiens, au dehors, les, les sorciers, les sorcières, au dehors, les débauchés, au dehors, les fornicateurs, les adultères, au dehors, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque, et quiconque, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je prie qu'au dernier jour, vous ne soyez pas retrouvés en dehors du royaume, vous serez au-dedans du royaume au nom de Jésus. Point numéro 3 présent. Point numéro 3, c'est reconnaître la réalité d'un éventuel rejet. L'apôtre nous a dit, dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps. Tu es un apôtre, hein? Tu dois garder ton corps. Je dois le faire. Tu es un prédicateur, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Tu dois garder ton, traiter durement ton corps. Oui, je dois le faire. Tu as une position élevée dans l'église et tu es reconnu comme le dirigeant clé. Sans toi, on ne peut rien faire. Cette révélation ne peut pas être, ne peut pas être, l'autre ne peut pas être. Est-ce que tu as encore besoin de garder ton, ton corps? Oui, Paul. Je traite durement mon corps. Timothée ne le fera pas pour moi. Il est plus jeune. Oh, Tite ne le fera pas. Je dois le faire moi-même. Et tous ces hommes et toutes ces femmes dans l'église, ils m'aiment, ils prient pour moi. Et ils ont dit aux Romains, oh, priez pour moi. Dans Ephésiens 6, il dit, priez pour moi pour que je puisse avoir l'habileté de parler, de prêcher. Il dit, pour Thessaloniciens, priez pour moi. Tous ceux qui prient pour lui, ne peut pas traiter durement son corps pour lui. Je traite durement mon corps. Dans sa vie personnelle, il faut le faire toi-même. Tu dois reconnaître que tu es sauvé, c'est pour ton choix personnel. Demeurer dans le royaume, c'est ton choix également. Et pour toi de parvenir à la fin de cette course, à la destination, c'est ton choix personnel à cause de cela, quelle que soit l'activité, quelle que soit la position, quel que soit le titre que tu as, tu dois tout faire pour toi-même. Je traite durement mon corps. Vous ne pouvez pas traiter durement le corps des autres pour eux. Vous pouvez leur prêcher la parole, vous pouvez les conseiller, vous pouvez les prier pour eux. Alors, c'est c'est la possibilité de chacun de pouvoir le faire lui-même, traiter durement son corps. Ça veut dire quoi leurs yeux, ils doivent garder les yeux, les yeux sous contrôle, les oreilles sous contrôle, la bouche sous contrôle et leur tout autre organe du corps doit être gardé sous contrôle et leurs leur, pieds, là où ils vont, ils doivent mettre ça sous contrôle et leurs mains, ce qu'ils touchent, ce qu'ils font avec leurs mains, ils doivent garder cela sous contrôle à tout moment. Tout chacun de nous doit pouvoir le faire par lui-même. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez va arriver dans ce monde-là si tout le monde perd contrôle. Nous sommes ici maintenant. Vous perdez contrôle de votre pensée, vous perdez contrôle de votre corps et vous agissez comme votre cerveau le fait, le demande. L'autre commence, l'autre commence. Il y aura le chaos, il y aura la, il aura la confusion, la débandade totale. Et c'est pourquoi si l'église doit être en ordre, être une église comme cela se doit, et si la famille doit être la famille que cela se doit, chacun doit garder sa vie se garder la, langue, les yeux, la bouche, le nez, toute partie de son corps sous contrôle afin que nous puissions mener la course de façon appropriée et gagner la couronne. Il a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je suis apôtre, moi, apôtre. Je suis un ministre choisi, moi. Je suis un ministre établi de Dieu, moi. Je ne peux pas être un rejeté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Un rejeté, un désapprouvé. Osée 9, Osée 9, verset 17. Osée 9, verset 17. Osée 9, verset 17 il dit, verset 17, que mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Quand nous écoutons la parole de Dieu, si nous n'écoutons pas, si nous ne suivons pas, si nous n'observons pas, si nous n'obéissons pas à cela dans notre cœur, il dit, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Et ils seront, ils seront parmi les nations. Il dit dans Jérémie 6, Jérémie 6, 30. Jérémie chapitre 6 et le verset 30. Jérémie 6, 30. Jérémie 6, verset 30. Jérémie 6, verset 30. Il dit que, oui, verset 30 nous dit que Jérémie 6, verset 30. Car les enfants de Judas ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, et ils ont placé leur abomination dans leur pensée. Alors que lorsque nous venons dans le royaume, nous savons le royaume, nous savons ce qui est là. Par la puissance restons dans le royaume, par l'enseignement de la parole de Dieu, nous demeurons dans le royaume. Par la consécration personnelle, nous demeurons dans le royaume. On les appelle de l'argent méprisable. Il dit maintenant pourquoi Ils sont maintenant de l'argent méprisable. Car l'Éternel les a rejetés. Ils sont appelés de l'argent méprisable. 1 Corinthiens 28. 1 Chronique 28. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. 1 Chronique 28, 9. Ici, David parlait à son fils. Il dit, toi, mon fils, connais le Dieu de ton Père et le d'un cœur parfait et avec une, de, une âme bien disposée, car l'Éternel dans tous les cœurs et pénètre tous les desseins de tous les, toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Vous savez, les papas doivent être sincères avec leurs garçons, avec leurs filles, avec leurs enfants, avec leurs garçons et filles. Et la tête de la famille doit être sincère avec les membres de la famille. Et les pasteurs doivent être sincères avec les membres de l'Église. Comme David était sincère avec Salomon son fils. Et il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais, mais, mais, mais, si tu l'abandonnes, si toi, Salomon, le choisis, l'enfant choisi, l'enfant bien-aimé, si toi, Salomon, l'établi Salomon, celui qui va me remplacer, qui va bâtir le temple, le sanctuaire pour le Seigneur, le tabernacle de Dieu, si toi, Salomon, tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ce n'est pas seulement pour la sur la terre, mais pour toujours. Il a été sincère avec euh, Salomon. Il a dit, connais le Dieu de ton père et sais-le avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Et sais-le avec un cœur transparent, si tu continues de le chercher, tu vas le trouver. Mais si tu l'abandonnes et tu vas derrière et te mets avec l'idolâtrie, avec la polygamie, tu retournes dans ces choses de la chair, il te jettera, pas seulement sur la terre, mais il te jettera pour toujours. Cela veut dire que nous devons continuer de suivre le Seigneur afin que nous ne soyons pas rejetés. Je prie que la grâce de Dieu demeure et reste avec nous pour que nous ne soyons pas des rejetés au nom de Jésus. Nous venons dans Matthieu 13, Matthieu 13, verset 47. Matthieu, chapitre 13, le verset 47. Matthieu 13, 47. Matthieu 13, le verset 47. Il dit que le royaume des cieux est, quand est semblable, est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Il parle de la vie religieuse, il parle de l'église visible. Nous envoyons le filet de l'évangélisation, nous envoyons le filet de la prédication et nous rassemblons beaucoup de dames, beaucoup de personnes. Mais regardez ce qui va se passer au dernier jour. Quand le Seigneur va commencer par chercher et essayer de trier les convertis qui sont venus, trier les membres qui sont là. Dans le verset 48, il dit, dans le verset 48, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Ce n'est pas automatique. Je viens au ciel, je viens à l'église, alors le ciel est certain. Non. C'est si tu permets à la grâce de Dieu de transformer ton cœur, de toucher ton cœur. Tu deviens bon, tu deviens juste et tu seras rassemblé dans les vases. Mais si rien ne change dans ta vie, tu viens à l'église seulement, rien ne change, langage n'a pas changé, caractère n'a pas changé, comportement n'a pas changé, rien n'a changé dans toi, tu étais dans les ténèbres, tu continues de marcher dans les ténèbres, tu volais auparavant, tu continues de voler, malgré le fait que tu es à l'église, tu commettais l'adultère, maintenant tu continues encore, quand tu es à l'église, tu volais auparavant, tu continues de voler, et rien n'a changé dans ta vie. Tu demeures comme tu as été, aussi mauvais comme tu l'étais au dernier jour, lorsque les bons, les justes, les convertis, les purs, les saints seront mis de côté pour le royaume. Le Seigneur va jeter les mauvais de côté. Il va les jeter. Le verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer séparer, trier les méchants d'avec les justes. Verset 50. Et ils les jetteront, jetteront. C'est le, le rejet, le rejet dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans, Je prie que cela ne soit pas pour vous. Mais si cela ne va pas vous arriver, vous devez suivre le Seigneur. Vous devez permettre à la grâce de Dieu de venir dans votre vie. Vous devez permettre à la vraie confession d'avoir lieu dans votre vie. L'engagement au Seigneur et marcher dans la voie de la, du Seigneur. Il nous dit dans Luc 9, Luc chapitre 9, Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Luc 9, verset 23. Il dit, verset 23, verset 23, puis il dit à tous, ce n'est pas un message spécial pour un, peuple euh, euh, spécial, non. Il a dit ça à tout le monde. Quiconque réclame suivant le Seigneur, quiconque dit qu'il est un croyant, un chrétien, quiconque dit qu'il est en train de faire la course et veut aller au ciel, il, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il traite durement son corps, qu'il traite durement sa bouche, qu'il traite durement ses oreilles, qu'il traite durement sa pensée, qu'il traite durement ses yeux, qu'il traite durement ce qu'il regarde, ce qu'il voit, qu'il traite durement son corps, qu'il en renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il a perdu sa réputation pour moi il a perdu sa convenance à cause de moi, il a perdu ses, ses, à cause de moi, il a perdu sa vie facile à cause de moi, il a perdu son ego à cause de moi. Il a perdu sa vie personnelle à cause de moi. Quiconque perdra sa vie à cause de moi, il dit, il la sauvera. Verset 25, verset 25. Et que servirait-il à un homme quel serait l'avantage d'un homme Quel est le profit pour un homme Un homme religieux Un homme chrétien Une femme chrétienne Religieux, religieuse Quel sera son avantage De gagner tout le monde entier, tout l'argent dans le monde, toutes les richesses dans le monde, toutes les réputations dans le monde, tout le respect dans le monde, toute l'amitié du monde, et toutes les flatteries du monde. Qu'en serait-il pour un homme de gagner tout cela et de perdre son âme Il serait rejeté. Il sera rejeté. C'est pourquoi Dieu est en train de nous, appeler pour que nous menions notre vie dans la grâce de Dieu, dans l'expression du salut, dans l'expression de la sanctification et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il veut que nous puissions mener cette vie de façon à ce que nous ne serons pas rejetés au dernier jour. Je prie que vous ne soyez pas rejetés. Mais il faut que nous prions et recevoir la puissance de Dieu dans nos vies et la force pour, pour avoir tout cela dans nos vies. Revenons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens 24, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Il dit, avec l'esprit, l'âme et le corps. Et je ne permets pas à mon corps de ruiner mon esprit et de détruire mon âme. Je fais que mon esprit numéro un et ma destinée soit numéro un. Et je fais usage de la force de la puissance de mon esprit pour garder mon corps sous ma direction. Il dit, lorsque le temps vient pour mourir, le corps va mourir, le corps va être dans la, dans la, tombe. L'esprit et l'âme iront vers Dieu. Je ne voudrais pas que le corps, qui est la moindre, le moins important dans ma personnalité, je ne veux pas que ce corps empêche mon esprit et mon âme de se pour aller au ciel. Alors, j'utilise la force et la puissance et l'énergie de mon homme intérieur pour garder mon corps et de le tenir assujetti comme une, un esclave pour que mon corps serve mon âme et mon esprit ce n'est pas que mon esprit serait soumis à mon corps et le servir et soumis à ma chair et la servir. Et tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, il va juste le faire. Il dit non, mon, esprit doit être au contrôle. Mon homme intérieur doit être au contrôle. Et à travers la force, la force spirituelle de cet homme intérieur, je vais amener le corps sous la sujétion Et je ne pourrai pas, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même. Vous voyez-vous cela Je ne sois moi-même. Je ne sois moi-même. Un désapprouvé. Dieu merci, Paul n'a pas été un désapprouvé. Il n'a pas été rejeté. Et finalement, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai fini ma course. J'ai mené la course. Maintenant, désormais, il y a une couronne de justice qui m'attend. Non seulement qui m'attend moi seul, mais à tous ceux qui aiment le Seigneur, ils auront également leur part. Ceux qui aiment le Seigneur, comme l'apôtre Paul jusqu'à la fin, le Seigneur nous aidera. Le Seigneur m'aidera. Dis-le, le Seigneur m'aidera. Et alors, par sa grâce, par sa force, par sa puissance, vous allez mener la course victorieusement jusqu'à la fin au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Levons-nous et prions le Seigneur tous les détails de ce que nous avons entendu aujourd'hui, de ce que nous avons appris. Amenez cela complètement, de tout votre cœur, pleinement devant le Seigneur dans la prière, afin que vous receviez la force et la puissance de la grâce de Dieu qui soit multipliée dans votre vie et vous allez mener cette course avec persévérance et avec engagement jusqu'à la fin.